Esse é um erro inadmissível em português, ok? Pido, pida. Não fale isso. E aí, pessoal, como é que tá? Belezinha? Felipe Açúcar gravando outro vídeo pra vocês. Nesse vídeo, como sempre, eu vou estar tá explicando várias coisas, algumas coisas para que vocês evitem cometer certos erros em português, ok? Eu já gravei vários vídeos sobre erros. Se você não viu um vídeo que eu gravei sobre 13 frases que as pessoas cometem erros falando em português, tanto na parte escrita como na parte oral, veja esse vídeo, ok? Muitas pessoas comentaram, caramba Felipe, eu estava cometendo esses erros e agora finalmente eu consegui entender o que é que estava errado e agora eu estou falando corretamente. Mas por que isso acontece, pessoal? Mesmo que você esteja morando no Brasil ou se você está falando muitas vezes com brasileiros, acontece de as pessoas terem um pouco de vergonha de corrigir, ok? Então é muito comum as pessoas cometeram, cometerem erros em português e o brasileiro não vai corrigir. É muito provável que você já tenha passado por essa situação de cometer um erro durante uma semana, dois meses, três meses cometendo o mesmo erro e só depois de muito tempo você pum, se deu conta que estava cometendo esse erro. Então esse vídeo é justamente para que você evite cometer esses erros em português, ok? Se você quer aumentar o seu nível, se você quer falar bem, se você não quer falar portunhol, recomendo que você veja esse vídeo até o final. Um erro bem comum que eu vejo, principalmente quando o pessoal está começando a aprender português, é trocar isso por isso. Galera, isso é o posto de gasolina, ok? Nada mais. Você sempre vai falar isso, ok? Então, isso que você está falando é muito útil, ok? Isso, não isso. Ele, elo. Galera, ele masculino, ela feminino, ok? Quando você quer se referir a homem, você fala ele. Ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele é o meu companheiro de trabalho, beleza? Ele. Ela é minha irmã. Não confunda ele com elo, ok? Elo não, esqueça elo, ele. Recentemente eu estava na internet e eu vi uma pessoa comentando tenho que fazer uma evolução do meu nível de português. Mas o que essa pessoa realmente queria dizer é tenho que fazer uma avaliação. Então não confunda a palavra avaliação com evolução, ok? Evolução é outra coisa, de evoluir, ok? Eu estou evoluindo, eu estou crescendo, ok? Evoluindo e a outra é avaliação do verbo avaliar. Outra também que eu vejo o pessoal se enrolando, saúde, saudade. Galera, saúde é você, ok? Se você tem saúde é porque você não fica doente, você não tem câncer, você não tem gripe, você não tem febre. Eu tô bem, eu tenho saúde, uma boa saúde. E quando você tem saudade de alguma coisa é quando você sente falta de alguma coisa. Então, não sei, você tá com uma namorada que vai para outro país, e você liga, ah, meu amor, eu tô com muita saudade de você, ok? Faz muito tempo que a gente se viu. Então, saudade, nesse caso, seria sentir falta, ok? Saúde, você, ok? Seu bem-estar. Seu bem, -estar. Saúde, uma comida saudável, beleza? É verdade, cara, eu acho que você tem muita ração. Ração é comida para cachorro, ok? Ração com C cedilha é comida para animais em geral. O que a pessoa quer falar, na verdade, é razão. Então nessa frase que eu fiz agora para vocês, na verdade a pessoa queria falar razão. Então razão com Z, z, z ter razão. Você está certo, você está correto, eu estou de acordo, você tem razão. Só é lembrar da pronúncia do inglês, ok? Z, o Z, letra Z em inglês, z, razão, zão, razão. E o outro, comida para cachorro, ração, ok? Ração, sa, z, sa. O primeiro, ok, uma abelha, ok? Zão, razão. E o outro, ração. Próximo da lista, ok? Essa menina é muito fraca. Esse erro já vi inúmeras vezes uma pessoa falar que alguém é muito fraco. Fraco, em português, é o, é o, contrário de forte, ok? Uma pessoa que é forte e uma pessoa que é fraca, ok? O que a pessoa queria dizer, na verdade, era magro. Magro, uma pessoa magra, ou magro, ok? Homem, é o contrário de gordo. Então essa menina é muito gorda, essa menina é muito magra, ok? Fraco é de força. Uma pessoa forte, ela não é fraca, é forte. Então lembra disso, detalhe, ok? Não se confundam. Magra, contrário de gordo, forte, contrário de fraco. Então imagina a situação agora, você está lá conversando com seus amigos, sua amiga, namorada, namorado, que seja, pelo WhatsApp, você está deitado, conversando, sendo que você está muito cansado, ok? Você está lá deitado e de repente o celular, pum, cai na sua cara ou você adormece, ok? Você, ok? Você, você dormiu, ok? Adormecer. Você não se queda dormido em português, ok? Você adormece. E você não fica, eu fiquei dormido. Não. Você adormeceu, ok? Eu adormeci ontem, eu estava muito cansado, eu adormeci. Eu estava tão cansado ontem, cara, que eu conversando com a minha namorada, eu adormeci. Eu, no, no dia seguinte eu vi a mensagem lá inacabada, né? Eu tava a mensagem lá toda doida, os números tudo então cuidado com essa palavra, ok? Adormecer, a gente fala adormecido, eu fiquei adormecido, adormeci. Ele adormeceu, lembra? Ele, ok? Masculino, ele adormeceu. Detalhe também que eu tô falando isso pra você para que você possa entender de forma mais clara, ok? Olha a palavra que eu acabei de usar, possa, do verbo poder. E por que eu explico essa palavra? Porque em espanhol você falaria pueda, sendo que em português você não fala poda, ok? Isso não existe. É, ah, para que você poda entender. Não, para que você possa entender. Se você tem o seu computador em português, se você tem o, o pacote do Office em português, Word, Excel, que seja, você já deve ter percebido que quando você vai salvar um arquivo, ok? Eu já falei a palavra, salvar, a gente não guarda o arquivo, ok? A gente salva o arquivo. Salva o arquivo na pasta tal, salva o arquivo no diretório tal. A gente não fala guarda o arquivo no diretório, a gente salva o arquivo, beleza? Porque em espanhol você fala guardar el archivo, em português a gente fala salvar o arquivo. Falando de guardar, de salvar, eu lembro de, de inglês, do inglês também, tipo save money, a gente não fala salvar dinheiro, aqui a gente não salva dinheiro. A gente junta dinheiro, a gente guarda dinheiro. Eu estou guardando dinheiro para uma viagem, eu estou juntando dinheiro para uma viagem. Ou também eu estou economizando para fazer uma viagem. Outra coisa também é essa situação. Vamos supor que você está numa, não sei, você está conversando com alguém, está numa reunião e tem alguém conversando muito alto do outro lado, está com o volume da televisão muito alto, ok? Fazendo muito barulho. Mas você não conhece tão bem essa pessoa, então você não quer chegar lá e falar, ei, baixa o volume aí. Mas você conhece alguém que conhece muito bem essa pessoa. Então você pode pedir, olha o verbo pedir para alguém, para alguém. Ei, você pode falar com ele para baixar o volume. Então a pessoa vai falar Deixa, deixa, deixa que eu peço para ele baixar o volume. Deixa que eu peço para ele baixar o volume. Ok? Do verbo pedir. Eu peço para ele. Ou também, se alguém vem me pedir um favor, e eu falo, cara, eu não posso fazer isso para você agora, ok? Não posso fazer isso agora. Peça para outra pessoa, ok? Peça. Então, em hipótese alguma, você vai falar pida, ok? Porque isso é um erro grotesco em português, você não pode cometer esse erro, ok? É um erro que tem brasileiros que cometem e quando alguém comete esse erro, as pessoas <gasps> se assusta, sabe? Tipo, sabe aqueles erros que são inadmissíveis? Bom, esse é um erro inadmissível em português, ok? Pido, pida, não fale isso. Então é isso aí, pessoal, espero que tenha ficado claro. Vou deixar para vocês aí alguns, uns links aí nos comentários também com outros vídeos e eu recomendo que você veja a playlist sobre outros erros que as pessoas cometem falando em português. Veja esses vídeos e é muito provável que você vai estar tá cometendo muitos desses erros, ok? Se você já acompanha os meus vídeos aqui no canal, é muito provável que você já aprendeu como falar bem em português e você já não está cometendo esses erros. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa no comentário. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu expliquei, deixa no comentário. Ou também, se você Alguma palavra que você não aprendeu assim rapidamente em português e só depois que você se deu conta que estava cometendo, cometendo esses erros, deixa também nos comentários porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, beleza? Então, abração, até o próximo vídeo, tchau, tchau, valeu!